Som plenament conscients que no podem esperar en que aquesta gent que està en aquestes condicions de vulnerabilitat vingui a les oficines de l'Ajuntament, no? vingui a les oficines de Barcelona Activa a fer-nos conèixer la situació. Per tant, el que farem és baixar als territoris, anar als barris, a buscar quina és aquesta gent i acompanyar-los en un procés de formació integral per assolir doncs, la seva inclusió sociolaboral.